tá ligado? que pra rima é com suor Cê pode crer parceiro, começa com um fó Mas não adianta não, que você tá sem sorte Porque cê tá ligado, é força que cê não é forte E olha só parceiro, nessa vida não se importa Porque cê está ligado, agora é derrota Porque cê pode crer que eu chego e arrombo as portas É rima de suporte, é rima que cês não suporta Eu que não suporta mano, aqui cê tá morto Cê vem com essa camisa do, do Palmeiras, pra mim cê é um porco Travei um pouco, mas eu não vou travar Esse é formiga e hoje hoje vou te amassar Tipo Notorious Big, Machine Gun Funk Cê é tipo Machine Gun Kelly e hoje cê virá o meu fã Yo, yo, yo, ah Desse jeito, meu parceiro, a rima que não é dócil, eu sou formiga, é um for. Hoje você vira fóssil, então vou chegando, andando nessa levada, eu vou te matar e fica aí com a cara no chão. Então, eu falo assim que é de back yoga flame. Hoje me chame aqui de yoga waka que eu vou chegar aqui junto com o povo, meu parceiro. Os quatro versos hoje apaga o seu fogo. Ah, mas nessa vida, parceiro, que não tem troco. Eu não sou pouco, mas pra rimar é só um pouquinho com você. Cê tá ligado, eu é proceder. As rimas muito fraca, eu nem vou responder. Ah, yoga flame rimando vai a one milhão. Você tá com fogo no rabo e eu sou o Charmeleon. Bagulho é louco, mano eu vim pra rimar Cê tá verde e hoje eu vou te matar Aí, desse jeito, formiga chega e mande Pode ir pra fogo no rabo, você é mesmo chamando Aqui é nós vai chegando assim, desse jeito na levada Pode ir pra hoje aqui eu amassei sua placa mas pode crer nessa fita que cê faz Seu rap não é madura, não será Nicolás Se é que cê me entende nessa fita, na sessão Cês vão muito fraco na improvisação não tô com fogo no rabo, isso não faz parte Hoje eu não sou charmilha, eu pulo igual Charizard O bagulho é louco, mano, aqui é hard Tô tipo uma Beldade, me chame de Bill Hazard Meu parceiro, no RAP eu tenho dor e você também E foda-se os pokémon que nem vai chegar e mandando Nessa levada, na parada Hoje aqui é só a caminhada